السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا تونسية أدعوكم لمقاطعة شركة كارفور لا بارك الله فيها ولا في سلعها لنصرة أخواتنا المنتقبات بتونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي لا تنسوا أننا أمة أعزنا الله بالإسلام ولا نركع إلا لله عز وجل مهما عملوا مهما ضيقوا علينا مهما حاربونا فنحن لا نرضى ولا نركع إلا لله تعالى أنا أختكم في الله مقاطعة ابتداء من اليوم 11 7 2019 للمحلات التجارية كارفور إلى الأبد حتى لو مت عطشا أو جوعا فلا أرضى أن شركة كارفور تمنع أخواتي المستضعفات أخواتي المنقبات الشريفات العفيفات من الدخول لمحلتهم النجسة فأنا مقاطعة نصرة لأخواتي المسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله من المغرب آه، أعلن المقاطعة أنا أؤيد مقاطعة منتجات كارفور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى إخواني المسلمين في كل مكان في أوروبا وفي الشرق الأوسط وفي بلاد المسلمين وبشكل عام في أي مكان وزمان إخواني الكرام يجب على كل أمة الإسلام شباب المسلمين ونساء المسلمين كبارا وصغارا مقاطعة شركة كارفور نصرة لإخواننا وأخواتنا المسلمين بشكل عام الاعتداء على المسلمات لا نقبل به بتاتا أنادي بصوت يوحدنا لنصرة أخواتنا المسلمات أخوكم محمود منصور هنا من إسطنبول أناديكم هنا في تركيا أن نتوحد لمقاطعة كارفور الشركة الفرنسية التي تعتدي على أخواتنا المسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقاطع شركة كارفور لأنها اعتدت على المسلمات وأدعو كل شخص حر مسلم شريف أن يقاطعهم وأن يقف ضدهم لأنهم تعرضوا لبناتنا وأخواتنا هؤلاء الأنجاس يحترمون المخنثين ويحترمون الشواذ ويحترمون كل فئات العالم إلا المسلمات العفيفات والمسلمين لماذا؟ لأنهم يموتون قهر عندما يرون امرأة عفيفة طاهرة متسترة وبناتهم متكشفات أعلن مقاطعتي لكارفور نصرة لجميع أخواتنا المسلمات والمنقبات في هذا العالم أنا منتقبة تونسية وأقاطع كارفور النقاب خط أحمر لا للمساس بنقاب أخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر أخوكم عمر من سوريا لاجئ مقيم في تركيا اسطنبول أعلن مقاطعة نهائية لهذه الشركة تضامنا مع أخواتنا في تونس هل يزعجهم التستر خلف النقاب أم يزعجهم النقاب نفسه مقاطعون لكارفور أخواتكم من تونس المكلومة كارفور الله أكبر قاطعنا كارفور قاطعنا فرنسا الاستعمار ويجب أن تكون هذه المقاطعة مقاطعة نهائية وليست مقاطعة حينية آه، وهذا هو الولاء والبراء بل هذا عين الولاء والبراء والعزة لله ورسوله وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقاطع لكارفور نصرة للأخوات المنتقبات من سلطنة عمان رسالتي من هنا من أرض تونس من أرض يمنع فيها النقاب ويحارب فيها اللباس الشرعي من هنا أقول لإخواني الذين ناصرونا جزاكم الله عنا خيرا ورسالتي الثانية إلى إخواني هنا في تونس اثبتوا إخواني فوالله إنها أيام ومن بعدها فرج ونصر من الله جل وعلا ولأخواتي اثبتن فإنما النصر صبر ساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقاطع كرفور ونقاطع منطري والله لو أكلنا أوراق الشجر والله لو ربطنا على بطوننا الحجر لن نرجع عن هذا الأمر اصبروا إخواني علينا بالدعاء والتوبة إلى الله تعالى فالرجل هنا في تونس والله الرجل فينا هنا بأمه يعلم الله جل وعلا كم يضيق علينا وكم نغص علينا كم فرقوا بين امرأة وزوجها وبين امرأ وزوجته كم فرقوا كم اغتصبوا من أخواتنا ولكننا صابرون بإذن الله تعالى فاثبتوا اثبتوا إنما النصر صبر ساعة وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته